Hello guys welcome back to another series survival series वैसे अनदर क्यों बोल रहा हूँ ये मेरी पहली है चलो कोई बात नहीं तो इस पहली सर्वाइवल सीरीज़ में हम अपने लिए कुछ घर वर बनाने वाले हैं इस पहली सर्वाइवल सीरीज़ के लिए हम अपन को गेटअप करने वाले हैं मतलब इस वक्त तो नहीं करें इस वक्त पहले इंट्रोडक्शन हो जाए ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा यस चलो अं, यहाँ पे मैं वुड काट लेता हूँ थोड़ी बहुत वुड चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो जल्दी जल्दी करवा कट गई अब इसके ओक प्लैंक्स बना लेता हूँ फिर यहाँ पर मैं एक को अनलॉक करूँ पहले तो पहले तो क्राफ्टिंग टेबल चाहिए अरे क्राफ्टिंग टेबल बनाने क्या बन गया फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टिक्स लगता है मैंने कुछ ज़्यादा स्टिक्स बना दी कोई बात नहीं आगे देखेंगे पहले तो एक एक्स बनाओ अपने लिए एक पिक एक्स बनाओ बनते हैं तो शायद मेरे को तोड़ना नहीं चाहिए अब यहाँ पे रखो यहाँ पे रख दिया चलो चलो जल्दी ये कैसी आवाज़ थी कौन बस चला रहा है हाँ। डर गया कसम से गाइस और चलो बंद तो गई है थोड़ा और काट लेता हूँ लकड़ी काम आ जाएगी एक ना एक दिन तो काम नहीं आएगी घर बनाना बस इस एपिसोड में चल चल कट जा कट जा ओके आपको आपको एक सही रास्ता बना ओके बे वैसे मेरे पास बस मैं इसका खाना ले रहा हूँ ये क्या कर लेना है नीचे जाओ अगर आपको स्टोन ढूंढना है ना बस नीचे स्टोन मिल जाएगा ओ ये क्या था तो, ये तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी हमारी दो मिनट में कोल मिल गया चाहिए ना कोल मिला तो लक हा हा हा अभी यहाँ पे मैं स्टोन के पिकैक्स और एक्स बना लेता हूँ अभी अभी इनसे मैं कोल तोड़ लेता हूँ जल्दी टूट जा जल्दी जल्दी थोड़ी और टूट जा टूट जा चलो जल्दी जल्दी जल्दी फास्ट फास्टर और कोई है क्या और कुछ नहीं है चलो अब इनसे मैं टॉर्च अरे ऊपर है अब इनसे मैं थोड़ी बहुत टॉर्चेस बना सकता हूँ नाइस सोलह बना लेते हैं और कुछ टिक्स बना लेते हैं बस अब इसको तोड़ते हैं और यहाँ से भागने की तैयारी करते हैं अच्छी जगह भी तो चाहिए ना हमको हम्म, हाँ ये क्या है क्या मैंने खुद ने किया है वेट ये इससे होता है मतलब हाँ, हाँ ये ऐसे ही होता है मतलब के सामने बताया वो शीप के बच्चे मार दूंगा मार के कल रहे थे मरी गई बिचारी कोई बात नहीं अभी चलते हैं यहाँ से थोड़ी सी दूर अरे भाई कहाँ स्पॉन किया है हमको मैंने सोचा था अच्छी थी और नहीं नहीं मैं रिस्क नहीं चला जाऊँ क्या इसके चला जाऊँ कितनी गहरी है भाई यहाँ पर डायमंड मिलना तो पक्का है पर अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता इसलिए क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ हूँ जब अपना सब कुछ सामान वामान आ जाएगा तो जाते अपन और यहाँ पे पानी था वरना अगर पानी नहीं होता तो अभी तक मैं माइंड में पता है मेन चीज़ कौन सी है wood wood is the main चीज चलो चलो चलो जल्दी जल्दी पूजा पूजा टूट गई ये सही है और मेरे को लगा मेरे खाना खत्म होगा ठीक है मेरे को लगा यहाँ पे एक रिवी आई गेस ये एक रिवीन है मेरी काली जुमान है क्या पूरा बट मर जाता अभी गाइस मैं चलो चलो चलो सबसे पहले तो बेड बनाना पड़ेगा रात के इंतज़ाम के लिए गाड़ी गाइस आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद है मेरे को कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद है मैं भी देखना चाहूँगा आपको कौन से कौन से यूट्यूबर पसंद है फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कुछ है नहीं तो अपन आगे चलते हैं और अगर मेरे को समुद्र दिख गया मतलब छोटा सा आइलैंड पर स्पॉन हुआ हूँ या तो ये बड़ा है वही एक बड़ा सा आइलैंड अगर मेरे को ये छोटा सा आइलैंड और समुद्र दिख गया तो अपन निकलेंगे यहाँ से बोट बना के इस गेम में ब्रिजिंग भी बहुत अच्छी कर लेता हूँ उसका पार्ट भी आएगा ब्रिजिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि एक मोबाइल में एक अच्छी ब्रिज कैसे करें चलो चलो आगे ओके तो यहाँ पे पानी आ चुका ये क्या है मैंने पहली बार देखा सामने ऐसे लकड़ी पड़ी है आई थिंक यहाँ पे पेड़ गिरा हो गिरा होगा हाँ ये डर लगी हुई है हाँ पेड़ गिरा हुआ है ओ ग्रेवल ले चलते हैं अपने काम आ सकता है फ्लिंट बनाने में वुडर एक्सपर्ट क्यों नहीं देखा मैं पानी अजीब से खोल रहा हूँ जबकि यहाँ पर इतना सारा पानी मिल जा मिल जा प्लान प्लान प्लान प्लान नहीं मिलता समुद्र में भी आयरन वायरन छोड़ो भैया यहाँ पे तो मॉब्स बैठे हैं चढ़ो चढ़ो अरे कहाँ फंस गया मैं हाँ, यार रात हो रही है मेरे को जानवर तक नहीं मिला आ, हाँ, वो शीप मिली थी वो हाँ चलो एक शीप तो मिल गई मेरे को तेरा प्रजनन मतलब अजीब है मेरे को तेरा I need you man damn ma'am कितना शोर हो रहा है यहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देते मेरे को चलो चलो जल्दी रात हो रही है मतलब रात हो रही है ये क्या केव है दुनिया भर की केवें मिल रही है मेरे को चलो कुछ अरे भाई यहाँ पे भी बैठा है क्या नाम भूल गया मैं इनका क्या कहता है इनको हाँ ड्रोन्स ड्रोन्स अरे भाई क्रीपर बैठा है क्रीपर इधर नहीं क्रीपर इधर नहीं क्रीपर डेम um, यार अरे जॉम्बी आ गया भागो नहीं नहीं नहीं एक और केव मैं गलत अपडेट में आ गया अरे ये मेरी भूख एक तो मर चुकी है आ, हाँ। आज के लिए इतना ही बाद में मिलते हैं हाँ